السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله واحد السلام عليكم الخوت في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد الموقع اللي اكيد غادي يعجبكم ان شاء الله وغادي نقترحه عليكم وغيعجبكم ان شاء الله اكيد موقع اللي هو يعني فيه يعني كتحقق واحد الارباح فيه موقع اللي تتحقق فيه ارباح يعني بطريقه سهله يعني ما كاينش تعب يعني كتشاهد الفيديوهات كيعطيوك نقاط يعني من بعد النقاط كتحولهم دولار ومن بعد ما كيكبر داك الدولار وكيوصل لعشرة كيولي عندك حق باش كتسحبو عن طريق ال PayPal او طريق الموبايل او لا يعني كاين عده طرق ديال السحب يعني موقع زويون وغادي نقترحو عليكم نتمنى يعجبكم ان شاء الله ما عليكم دابا غير تبعوا معايا الفيديو ان شاء الله وغتفهموا كلشي خطوه بخطوه كما كتشوفوا الخوت الموقع هو هذا امامكم كنكليكيو عليه وكندخلو من بعد ما كيدخل لنا بحال هذا الشكل هذا كنبقاو نتفرجوا لداك الفيديوهات آه، احتمال الى عجبنا شي فيديو كنديرو like ولا مبغيناش نديرو ما كنديروش من بعد ما كنبقاو نتفرجوا الفيديوهات يعني كيبقاو يعطيونا هاد هاد السهم اللي راه لتحت راه هما الصناديق يعني لتحت كيبانو لنا واحد الصناديق يعني داك الصناديق باش كيوصل لهم داك السهم ديال داك الاعلانات اللي كيدوزو يعني كتوصل للصندوق كيعطيوك واحد النقاط يعني واحد العدد النقاط في كل صندوق كيعطيوك واحد العدد ديال النقاط كنبقاو هكا يعني نتفرجوا في الفيديوهات اولا كنبقاو غير داخل الصفحه يعني واخا مثلا ما نبقاوش كنطلعوا هكا فيديو بفيديو كنبقاو غير داخل الصفحه مادام حنا داخل داك الصفحه يعني داك العدال مازال خدام مادام داك العدال خدام يعني كيلقى صناديق قدامو هادوك الصناديق فيهم نقاط يعني تقدر تلقى فيهم دولار دو دولار يعني مباشره يعني ما تحتاج عاد تلقاهم نقاط وتحولهم دولار كما شفتوا العدد ديال النقاط راهو قدامكم يعني كيتزاد بالنسبة للدولار يعني هاد الحساب عندي جديد يعني هلا فتحتو غي درت بيه هاد التجربة هادي يعني راه عندي دولار تما فاصلة واحد وعشرين وغادي نشعر نشرحو لكم حتى الطريقة كيفاش تسحبو باش توصلو يعني العدد ديال السحب كيما كتشوفو حنا دابا هنا قربنا لواحد الصندوق يعني العدة راه خدام مازال خدام مادام حنا داخل الصفحة يعني داك العدة تيبقى خدام كل ما هو بقى خدام كيلقى صندوق قدامو داك الصناديق منهم كناخدو داك النقاط لا الدولار لا شي بطاقة الهدايا او بزاف د المسائل ويمكن حتى حنا نشرو فيه فيديوهات وكنديو فيهم نقاط كيما كتشوفون هذاك الصندوق احنا غادي ن... يعني غادي ناخذه يعني وصلنا له كما شفتو يعني داك الصندوق هو داز لنا للحفيظه يعني داك الصندوق آه، اللي كنوصلوا له كيدوز لنا لهاد البليصه باش كنساليو وكنبغيو ن- ناخدو داك الشي اللي لقينا في ديك الصناديق يعني كندوزو نفتحو داك الصناديق بطريقة عادية يعني كتبقى تكليكي مادام هنا كيبانو لنا جوج يعني في الصندوق جوج يعني كنكليكيو المرة اللولة وكنوليو نكليكيو في المرة التانية يعني حتى تيخوي داك الصندوق كنتمكنو باش نهزو منو الشيء كامل يعني كل صندوق وشحال تيعطيك كما كتشوفوا هنايا ستة نقطة يعني كل صندوق وشنو كيعطيك كما كتشوفوا دابا يعني مازالنا واحد البطاقه هنايا غادي ندخلوا لها ونوريكم الطريقه ديالها كيفاش من بعد ما نساليو هاد البطاقه الاولى يعني هاد البطاقات اللي كنحضو عليهم من بعد ما كتبقى تفرج في الاعلانات وفي الفيديوهات اولا كتنشر شي فيديو وكتبغي تاخد داك النقاط يعني كيجيوك لهاد البلايص اللي حددت عليهم دابا بقى لنا صندوق واحد اللي هو هذا غادي نكليكيو عليه غادي نوليو نكليكيو على spin. ومن بعد تيعطينا الطاولة بحال هاد الشكل من بعد ما كيعطينا الطاولة بحال هاد الشكل كنوليو نكليكيو على نفس الاسم باش كيدورولنا لنا هذيك اللعبة الحظ كما شفتو انا دابا دورت هادي يعني هاد اللعبه هادي يعني انا عندي عطاوني فيها يعني آه، واحد سنتيم يعني هي اللي فيها يعني ما عطينش فيها كثير كما ها هما كيعطيوك بحال دابا هنايا صفر ثلاثة يعني ديال السنتيم ديال الدولار يعني آه عشرة كاين هنايا دولار واحدة وهنا دابا غنوريكم الطريقه ديال السحب كما كتشوفوا يعني كندخلوا لهنا هما عطينا اقصى حد يعني عشرة دولار يعني الا بغيتي تسحب خص تجمع عشرة دولار او الا بغيتي تجمع اكثر يعني تتبقى نتا حر كما كتشوفوا اخوتي هنايا خص تكون عندكم عشرة ديال الدولارات يمكن لكم تسحبوها لا اكثر كاع عشرة ولا عشرين لا يعني آه، خمسطاش او لا يعني كيكون عندكم كتر من عشرة ولا عشرة المهم أقصى حد هو عشرة ديال الدولار يعني الطرق ديال السحب يعني بحال دابا إلا بغيتو تسحبو عن الموبايل يعني كتكليكيو على الموبايل ومن بعد ما كنكليكيو على الموبايل كنهبطو لهاد الخانات هادو اللي لتحت يعني الخانة اللولة كنحدو فيها البلد اللي كنتواجدو فيها كنكليكيو على الاختيار الاول نقلبو يعني على الموقع ديالنا مثلا انا كنسكن في المغرب غنحدد المغرب من بعد ما كنحددو الموقع ديالنا كنهبطو من التحت كنكليكيو كندخلو الرقم الهاتف ديالنا من بعد ما كندخلو الرقم الهاتف ديالنا كنكليكيو على confirm من بعد ما كنكليكيو على confirm يعني الا كان عندنا 10 دولار اكيد لنا message اما كانش عندنا يعني كيعلموك باش الطريقه كيفاش تقدر تسحب يعني هم حاطين هنايا يعني خصك تكون عندك 100 درهم ولا 200 درهم الا بغيتي تسحب يعني قل من هذا المبلغ هذا ما يمكنلكش تسحب كيما شفتو الخوت يعني الا كانش عندك هاد المبلغ هذا ما تقدرش تسحب منه خصك تكون عندك عشرة, عشرة ديال الدولار فازيد للفوق يعني اقصى حد خصك تكون عندك عشرة ديال الدولار كما شفتو الخوت وصلنا لنهايه الفيديو نشوفكم في شي فيديو جديد ان شاء الله